はい何菓子ですえっと昨日鶏肉焼いて食べましたけどちょっと油がどうなってるかなと思ってあの前回ねこの窓 そんなにちょっとしか開けなかったからその油がすごい充満しまくってこの扇風機に油がめちゃくちゃついてほこりがすごいいっぱいついていたんですけど、まあ、昨日は、えー、全開で開けたからその影響があって ほぼちょっとわかるかなほぼ油がついてないねわかるこれこれうっすらついてるでしょただこれもたまったら匂いとか結構気になるからえー、っと焼き肉の翌日は扇風機を と失礼扇風機を洗剤洗いした方がいいねこううっすらついてるでしょまあ塵も重ねん塵も塵もかんかさか重ねん重ねばなんとなんたらあ塵も積もればか えー、塵も積もれば山となるっていうからね、まあ、積もった時に油臭いはちょっと嫌だからねうん肉に関して良かったですよ、うん、ボリューム満点であの前回と比べてね全然焦げてなくって やっぱりハサミで直近した方が正解だったねこんな感じでただ味に関してはあれ以上よくはならないねあこれあれだねなんか鶏の焼肉かっていうレベルだね ただあの昨日買ったんだけど値段が税込み699 <laughs> 円って700円でしょ安いよね <laughs> 最初買った時800円ん780とかんなもんだったか自分が SNS で「鶏肉うめえ」とか言ってるから売れたんなわけないでしょ あでも再生数多かったよねなんか最初のなんか鶏肉を数える動画でめちゃくちゃ再生数多かったけどその影響はあるのかな <laughs> まあ東四郎でもできるできますよという証明になったから、まあ、YouTuber 見てじゃあ俺も俺もっていう感じで 買われるんですかね単価自体自体が安いからねもともと安かったんだけどまあさらに安くなったからみんなが買った影響で単価が安くなったの、 <laughs> うん、で今、まあ、700円なんですけどまあご飯とかマヨネーズとか全部含めて100円だとしてもさトータル450円でしょ あれ何だったっけあ松屋か松屋の特盛でいくら600覚えてん620とかんなもん正確な金額覚えてないけどそれ考えたらどうですかっていうツッコミあるねまあ自宅焼肉やった方がいいんじゃねって、うん、アジアジアともかくねボリュームはトリプル S ですからうん まあ、材質が材質だからあれ以上うまくはならないかな、うん、でもねおえとかねあれじゃない吐くあれじゃないからね牛肉と比べたらって <laughs> あれだからねそれったらね鶏肉はかわいそうでしょ450円で、うん、アジアトンボリュームはトリプル S で外出しなくていいからねどうかなっていうかなかなかいいんじゃないかなってでは失礼します